Hello，大家好，日 this，我刚从公司回来，大家看我穿这一身西装有没有非常非常的正式？在日本找工作，整个流程都是要穿成这样。接下来的活动之中，研修啊、内定式入社是什么都要穿成这样子。那今天我去参加是入社式，入社式就叫做 new s h a s k i new s h a s k i 什么是入社式呢？ 入社式就是会把所有在那一年要进公司的新鲜人全部聚集在一起，然后会请社长啊或者是会长出来讲话，然后来宣誓自己的决心之类的一个，算是有凝聚力又有代表性的活动跟仪式。 在当天的会场，你必须交付一些必要的书类资料，例如说健康检查，还是说你的著名票的 Kobe 啊，在留海 Kobe 之等等等等等等之类的东西，然后要交付聘任状，然后你必须宣誓自己的决心，说我会好好的遵守公司的规则，大家一起实现怎么样的愿景之类的，要宣誓，就是代表你接下来在这家公司开始工作的东西，就是一个比较形式上的。我今天同期总共有五百多个人，就跟我一起坐在那个地。 帮这样子参加那个仪式，我觉得很紧张。那因为我们的公司就是非常非常的日商，在整个入社式开始之前啊，他们就进行了一整串的规则说明。我有记录下来规则到底有说了什么。第一个就是那种小的保特瓶跟水那些东西，全部都不能放在桌上。除此之外呢，我们还总共练习了三次的起立坐下，还有拍手。 他们就说，因为我们接下来要搬的那个聘任状，那为了就是要好看一点，所以大家现在全部都开始练习起立、坐下，还有站姿，你手要怎么摆什么的，就是非常非常非常的日商，拍手啊，你要怎么拍，要拍得多大声、多整齐，就是。 要跟旁边等的节奏怎么样一样，要练习起立坐下。印象很深刻的是，主持人还说没有零点五秒的时间不一样，我们是连那个零点五秒都不能容许的，所以全部再重新练一次，就反反复复的练了这个东西。还有一个我觉得很有趣的是，因为中午我们是吃便当，其实中午休息时间很短，便当这样放在大家桌上，五百多个人没有一个人敢开，只要有一个人没动，全部人都不敢开，就这样子坐在那边。 每个人都看那个便当，都很想吃。然后到最后，我真的受不了，我就把便当打开。就我一打开，我旁边能看到也赶快把它打开，就大家就开始狼吞虎咽吃。每一个人都在等第一个人。 <laughs> 那今天一整天的流程呢，就是开始请公司人事部出来说明关于我们的像。 像是工会，例如我们的工会之类的东西，还有就是保险啊什么什么的，都跟我们说一下，公司要帮我们保什么样的保障。然后接下来就会请社长跟会长出来讲一些话。接下来是交付那个聘任书，然后大家宣誓一下就结束了。这个是比较一般的入社式流程，只是我们公司今天在入社式结束之后，有帮我们办一个恳亲会，恳亲会非常的高级，我被吓到了。 就是我们在一个很大很大很大的会厅里面，就是有各种各样的食物啊什么的。那因为我们有五百多个人嘛，就很多很像那种超大的舞会趴那种感觉。桌上就放了很多的寿司，还有炸鸡啊，什么德式香肠啊什么，然后放了一大堆的啤酒。 除了桌上放了啤酒之外，我们桌子旁边还有就是一个酒吧台，那边你可以选择你自己想要喝什么饮料，就是那边有美酒啊，然后当然说也有一般的、一般的饮料，就是柳橙汁之类的。那除此之外还有，例如叫卡西苏连吉之类的一些，他会帮你做调酒，你想喝什么就跟他说，然后你也可以跟他说你要加碳酸水，还是你只要加冰块什么的。那除了这些之外，还有炒面、跟小笼包、蒸饺，然后还有一整。 一整大排的甜点，还有咖喱饭。那因为我们的会长他非常的喜欢吃札幌的拉面，所以现场还有那个札幌的师傅在那边煮拉面给我们吃， <laughs> 就是非常的荒唐。我吃超多，而且其实大家都一直聊天都不吃，那我就一直吃，一直吃，一直吃。我吃超级无敌多，吃到肚子超很撑。会场啊。 除了同事，除了我们这一届入社的同期之外，还有一些董事跟人事部，还有公司其他部门的上司都有过来跟我们聊天啊，分享说你有什么担心的地方，可以互相交流什么的。我觉得是还蛮开心的一个环境，而且每在那种地方的时候，就会觉得说好，我要加油，我好喜欢这家公司。 <laughs> 对，就是会洗脑你、催眠你这种感觉。那在入社是这种环境不眠俗就有一些励志小语。其实我自己看的是觉得还蛮励志的，在这里就跟大家分享一下。那其实我看了那个励志小语之后，就更坚信了我想做我自己想做的事情，想要抓住所有的机会。 虽然说我不知道会在这家公司做多久，还是会跟这家公司还有什么样的缘分，但是都希望可以好好把握现在的每一刻，就把说是现在现有的事情做好吧。就算之后做出了其他决定，也不要后悔，要好好的活在自己做出的每一个决定之中。那下礼拜我就开始研修啦，可能就会比较忙，没有比较少比较少的时间可以这样子拍影片、剪辑、上传，但是我还是会在努力的找出空闲的时间做的。 那如果说你喜欢我的影片，麻烦你帮我按个赞，然后按订阅。如果你愿意接收我最新的消息的话，都欢迎你按铃铛。如果说你有想要看我拍什么样的影片，还都欢迎在下面留言告诉我，那我就会拍这一类型的影片哦。就这样子啊，拜拜。